буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа Соединенных Штатов Америки. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам. Да если вы позволите Путину и России, вы позволите это то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. И, понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси. Так вот я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо э, ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас э, вот к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. Ну, по их терминологии. Зачем? Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают. Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации – вокруг нас здесь в регионе и Вашингтонского обкома, нам легче не будет. Нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем так делать, точно. мы это сделаем, и я в этом даже не сомневаюсь. Ну, а то, что нас тут упрекают, то они пусть вернутся к своим действиям. Зачем Европейский Союз свернул сотрудничество по линии э, вопросов границы? Они же свернули это сотрудничество. Так Это же не мы пошли на эту эскалацию отношений. Мы просто по факту реагировали. Поэтому действовать будем в интересах нашего государства, чтобы нам не говорили, как бы нас не пугали,